Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Şuayb aleyhisselamdan bahsediyor olacağız bugün Allah nasip ederse. Eyüp aleyhisselamın devrinde yaşamış olan bir başka peygamber. Tarih kaynaklarına göre hem Medyen bölgesinden hem de ashabı Eyke'den mesul olan bir peygamberden bahsediyoruz. Medyen bölgesinde Eyyub aleyhisselama karşı yapılmış olan o büyük eziyetlere karşılık kendi yaşadığı bölgede ve uzandığında Mısır bölgesine kadar hak ve hakikati beyanat için mücadele etmiş olan Peygamber Şuayb aleyhisselamdan bahsediyoruz. Efendim bu konu Hititler konusuna dayanıyor elbette. Aynı çağlardayız çünkü hazırda oralarda geziniyoruz. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın beyanını devam ettirip hak ve hakikati ifade edişini en iyi kavrayabileceğimiz yer Kur'an-ı Azimüşşan'da Araf suresinde 85 ila 102. ayet-i kerimeler arasındaki hak ve hakikatler bizlere bu konuyu çok net anlayabilmemize vesile oluyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kelamında Estaizu billah ve ila medyene ehahum şuayben. Medyen kavmine kardeşleri Şuayb'ı gönderdik diyor ki Şuayb aleyhisselam özellikle Eyyub aleyhisselamın hak ve hakikati söylemiş olduğu o diyarda isyankar hareketin içerisinde bulunmayan bir gruptu başta Medyen halkı. Allah Azze ve Celal devam ediyor. Dedi ki ey kavim Allah'a kulluk edin sizin için ondan başka bir ilah yok. Başka ilah yok. Gerçekten size Rabbinizden beyinat geldi. Artık ölçü ve tartıyı tam tutunuz. İnsanlara aldıkları eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzüne ıslah olduktan sonra ifsad etmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer siz müminlerden olmuşsanız beyanatı Eyüp aleyhisselamın kelamına ve o devirde yaşanan problemlere karşılık ölçü ve tartıdan bahsediyor olması Hititliler üzerinden gelişen bu ticaret yolları üzerinde bu sefer de bir başka ifsat yönteminin önüne geçebilmek adına ve aynı zamanda onların bu hak ve hakikat uğrunda mallarından infak etmeleri üzerine. Allah Azze Celle'nin beyanatı 86. ayet kerimede devam ederken bizler Medyen halkının yavaş yavaş bir bozunuma uğradığını görüyoruz. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'ın sağlığına kavuşmasının ardından kısa bir süre daha yaşayacak. Onların vefatlarından birkaç ders içerisinde bahsediyoruz olacağız inşallah. Eyyub Aleyhisselam'ın yaşadığı bu dönemde yeniden halk kendine geldi, toparlanmaya başladı. Önemli bir grup artık zekatını vermeye başladı ancak Medyen halkında bu sefer ifsat hareketi çıktı. Bunlarda ifsat hareketinin çıkması ise şöyle ifade ediliyor her yol başına oturup da tehdit etmeyin. Ona iman eden kimseyi Allah yolundan çevirmeyin ve dinin eğriliğini istemeyin. Düşünün ki o vakit sizler azdınız. Bakın ifsad edenlerin akıbeti nasıl oldu böyleyken sizi çoğalttı. Yani sizler bozulmuştunuz. Eyüp Aleyhisselam'la toparlandı her şey. Memleket toparlanmış herkes kendisine gelmişken siz dinde bir eğrilik istiyorsunuz. Yoldan sattınız ve yol başında oturup tehdit ediyorsunuz iman edenleri. Yani neden siz dönüyorsunuz dönmeyin daha önceki dönem daha iyidir diyerek bir ifsat hareketine girdiniz. Eğer sizden bir taife bana gönderilenden o şeye iman etmişse bir taife de iman etmemişse o halde sabredin. Ne zamana kadar? Hatta yahkumallahu beynene, Hatta Allah aramızda hüküm verinceye kadar o hüküm verenden en hayırlısıdır buyuruyor. Onun kavminden büyüklük taslayanlardan ileri gelenler dedi ya Şuayb muhakkak seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden çıkaracağız. Yahut siz kesinlikle bizim milletimize döneceksiniz dedi hoşlanmayanlar olsak da mı? Anlıyoruz ki Medyen halkı Eyyub Aleyhisselam'la beraber bu dönüşüm sürecinden ötürü e, rahatsızlıkları hasıl olmuş. Nefsi emmare galebe çalmış, küfre delalet edecek işlere dalmışlar. Şuayb Aleyhisselam görevlendirilmiş görevini ifa edecek. Ama bu sefer de diyorlar ki bizim memleketimizden çık. Ama hangi memleketimizden sadece Medyen'den değil topyekun bu anlayışı alın geri götürün tabiri caizse. Gerçekten Allah'ın üzerine yalan iftira atmış oluruz eğer sizin milletinize dönersek. Allah bizi ondan kurtardıktan sonra bizim için olacak şey değil sizin dininize dönmemiz deniyor. Ancak Rabbimiz Allah dilemiş ola Rabbimizin ilmi hacıyı içine almıştır. Biz Allah'a tevekkül etmişizdir. Rabbena iftah beynena ve beyne gammina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında hakkı aç göster. Sen fetih edicilerin en hayırlısın. Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın buradaki duası Eyyub Aleyhisselam'a karşı bu isyan kar tavrı tam da engellemiş her şey sulh yoluna girerken yeniden bir böyle bela musibet olması karşısında hem de Hititlerin bozulma aşamasına geldiğimiz şu süreçte bir fetih hareketinin hasıl olup önce bu halkın düzelmesi sonra düzelen bu halkla hem Anadolu coğrafyasına doğru hem de civar ülkelere doğru Mısır'a karşı bir söz söyleyebilme e, gücüne kavuşabilmek, o iman gücüne kavuşmak üzere ama hasıl olmuyor ki e, ve قال الملأ kaferu min kavmihi onun kavminden kafirlerin ilan, ileri gelenler dedi. Eğer şu ayba tabi olursanız şüphesiz sizler o zaman ziyana girenlerden olacaksınız. Neden? Bu ziyan maddi bir ziyan. Derken onları şiddetli sarsıntı yakalayıverdi. Böylece yurtlarında dizleri üstüne çökenlerden oldular. Nasıl bir depremdi bu? Şu Şuayb Aleyhisselam'ı 92. ayet kerimede devam ediyor. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada oturmamışlardı. Şu aybı yalanlayanlar ziyana gidenler onlar oldular. Öyle oldular ki onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ya kavmi ey kavmim لَقَدْ اَبْلَغَتُكُمْ risaleti Rabbi Hakikaten ben Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. وَنَسَحْتُ لَكُمْ Ve size nasihat ettim. فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَمٍ كَافِرِينَ Şimdi Nasıl kafirlerden olan kavme üzülürüm. Çünkü bu deprem olayı çok büyük bir yer sarsıntısı olayı belli bir bölgede olması müthiş bir mucizeydi. Öyle bir e, sarsıntı ki bu bugün gördüğünüz Sina çölünün e, gördüğümüz Orta Doğu coğrafyasından biraz daha kopmasına vesile olacak kadar şiddetli bir sarsıntıydı. 8 şiddetinde 9 şiddetinde bir sarsıntı gibi ifade edebiliriz. Her şeyi allak bullak edip çökerten bir yapı ama o kadar enteresan bir deprem ki sanki sadece o bölgeye has hasıl olmuş. وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ Biz bir memlekete peygamber göndermeyelim ki illa ehadna ehla bil be'sâi ve zarrâi Olur ki onlar bize yalvarırlar o memleket halkını şiddetli sıkıntı ve zararlara sokmuş olmayalım. Dolayısıyla Medyen halkına kendilerine peygamber gelmediği halde onlar Eyyub aleyhisselam döneminde isyankar olmadıklarını ifade etmişlerdi. Ama peygamber gelmediği halde öyle olduğunun e, nefsine ermiş olanlar ne yazık ki bir müddet sonra kendilerine peygamber geldiğinde de isyan eder oldular. Çünkü onlar diyorlardı ki biz Eyyub Aleyhisselam'a isyan edenlerden olmadık başımızda peygamber olmadığı halde. قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرُّ وَسَرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Gerçekten babalarımıza da böyle zararlar ve kolaylıklar dokunmuş. Neden? Çünkü Beni İsrail'in yapısı içindeler biliyorlar. Biz de onları ansızın yakalayıverdik. Onlar bunun farkına varmadan. Muhakkak üzerlerine semanın arzın beretini açardık. Ne olsalardı vettekû sakınmış olsalardı. Velev o memleketin halkı iman edip velakin kezzebû. Velakin yalanladılar. Bunun üzerine onları yakalayıverdik kazanmış oldukları şeylerden dolayı. Bütün kazançlar matematiği üzerinden. Efe emine ehlül kura o memleketlerin halkı emin mi oldu? Neyden? en ye'tiyehum ba'suna onlara azabımızın gelmesinden beyaten ve hum naimun onlar geceleyin uyurlarken yine o memleketlerin halkı emin mi oldu? Onlara azabımızın gelmesinden onlar gündüz o aydınlığında oynarlarken Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Allah'ın mekrinden kim emin olabilir? Hüsrana düşen kavmin haricinde hala hidayete eremediler mi?'' onun ehlinden sonra yeryüzüne mirasçı olan kimselerden eğer biz dileseydik günahları yüzünden onlara musibete uğratırdık. Onların kalplerine mühür vururuz da onlar üşütemezler buyuruyor Allah-u Zülcelal. Son iki ayet-i hakikati ifade ediyor bizler için. Tilkel kura negussu aleyke min enbâiha. İşte o memleketler ki başlarına gelen olayları sana anlatıyoruz diyerek Allah Resulü bu beyanat ifade ediyor. Neden? Çünkü yaşadığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı bölgede de musibetlerin onları bulup bulmayacağından emin olmayanlar veya kendilerine bir musibet gelmeyeceğinden emin olan bir müşrik tayfesi vardı. Bu hakikat Şuayb Aleyhisselam'ın mücadelesinde son ifadeyle şöyle buyurur. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْفَرِهِمْ مِنْ ahdi Onların çoğunu ahitlerine bağlı bulamadık. Ancak onların çoğunu fasıklık yapanlardan bulduk. Allahu Zülcelal bundan sonra Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor ki zaten Şuayb Aleyhisselam e, Firavun'un karşısına çıkan ilk isimlerden biriydi ki Ashab-ı Eyke'de e, kendilerinin üzerine gelmiş olan bir buluta sığınırlarken meydana gelen büyük sıcaklıktan ötürü kavrulup mahvı perişan olmuşlardı. Efendim Şuayb aleyhisselam bu hakikat ve hikmeti yaşarken elbette ki Hz. Yunus aleyhisselamla şimdi karşılaşacağız. Belli bir vakit geçiyor tabii ki bu arada. Ancak Hz. Eyyub aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam devirleri birbirlerine oldukça yakın ve bu yakınlık içerisinde devrin Yunus aleyhisselam dönemine geçişini göreceğiz. Allah nasip ederse derslerimizin içerisinde. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.